ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರದು ಹೇ ಇವಾಗ ನಗೀತಿದ್ದೀರಾ ಇದೇ ಥರ ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಜಯನ್ಮನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿನ್ನೆ ಟಿಕ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಕೈಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಮೋಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಕೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಈ ಸ್ಮೋಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ normal overlay multiply screen soft ಇದ್ರಾಗ ಬರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂತು ಮಳೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಫ್ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೈನ್ ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು okay friends thanks for watching Jai Hind Vande Mataram